اتعرف عليك الاول محمد صلاح مصطفى كليه هندسه الفرقه الرابعه ايه اللي حصل النهارده؟ اللي حصل النهارده فجأة الناس برضو بعد ما كانت زي المرة اللي فاتت بدأت تظهر إن في حالات مغص وحالات وجع وكده ففجأة فاتصلنا بإسعاف وكده والناس بدأت تكشف عن الدكتور فاتضح إن الناس عندها تسمم زي المرة اللي فاتت من الأكل بس فاحنا بناء عليه الطلبة قررت إن هي تطلع من المدينة وتقطع طريق مصطفى النحاس قدام المدينة بس الطريق الموضوع ما كانش مجدي واحنا طالعين جت عربيه آه، امن مركزي واحنا عند قطاع احمد شوقي احنا بنطلع مره التسمم الاولانيه ومره موت احمد الباز ومره التسمم الثانيه احنا بنطلع ما احتكناش لا باسم ثاني ولا بقطاع احمد شوقي بالرغم ان هم جنبنا المره دي واحنا طالعين عربيه امن مركزي دهست طالب وهي بتعدي فالطلبه اتضايقت فحتفوا العربيه بالطول فقطاع الامن طلع وضربنا بالقنابل المسلحه هو دوت هيكون حسيت اللي حصل بيننا وبين قطاع احمد شوقي كان مثلا عدوان قص الطالب وكده طلع برضه الكابتن خالد رئيس قطاع احمد شوقي وقف وسطنا وبات على دماغنا واحنا ما فيش اي حاجه بيننا وبين احنا بيننا وبين الاداره بتاعتنا بيننا وبين الازهر بيسموا الطلبه اخواتنا طالب بيبقى ماشي واقف معانا بيقع يعني ازاي طالب بيبقى ماشي جنبك كده تلاقي طالب نايم جنبك على السرير طبق احنا احنا عايزين نوصل رساله مفيش حد يسمعنا من اسبوعين حصل حاله حوالي 500 طالب اتسمموا وعملنا ووقفنا ومفيش اي حد سمعنا وشيخ الازهر سابنا وراح الامارات مش معبرنا خالص ولا حد سال مننا آه. احمد الباد اللي مات واقفين من امبارح ومفيش اي حد معبرنا دخل رئيس التنميه ورئيس المدن في الجامعه